乾杯ほういただきますクワタチーズうんうんうんサクサク 油が乗ってるうんふんブリ大好きうんふんお疲れ様でした見ようと思ったんだけどお腹減りすぎて眠れなかったから 辛ラーメンの麺に無印のスープ入れたやつちょっと食べるいただきますあ美味しい 疲れた今日もスシローでお寿司を頼んだのボルトでそれ届くの待ってるけどお腹減ったからもう飲む今日もお疲れ様です乾杯どう仕事頑張ったな 先にお野菜を食べようキャベツと枝豆ちなみに今日お昼もサラダ食べたうんもう放心状態なんか疲れすぎてる時ってさ テレビ見る記録もない時があるんだよねない今日はお散歩行く時間もなかったなうんうん久しぶりにごま油とごま油と塩昆布 キャベ作ったけどおいしい、うん これ昨日買ったのこれ美味しいのこんな色のこれ食べるお腹が減ったよこんな色なのおなんかね、エビせんみたいな味 しタコの唐揚げよいしょ 罢 うん、うん、わさびってないんだ